कल टीचर चरण सामने आप सब भगवान श्री श्री भागवत तीर्थ द्वारा श्री की पुराण में दिया गया प्रेषण पत्र है कि उन्होंने अपने संस्कृत में शब्द लिखे हैं कि मंदिर में रहने वाले लोग इसमें युवा युक्त होते हैं इसका एकमात्र साधन समाधान ही है इसी प्रकार से लोगों को धर्म का अतुट है और धर्म को आचरण में चलने वाले जन्म आचरण रहा वो शंकराचार्य के सेवक तीर्थ स्वामी द्वारा ही उनका ज्ञान मिलता है उनका सानिध्य के चरणों में उनकी शक्ति भक्ति मिलती है इस प्रकार इस अवसर के बारे में श्री कल्कि पुराण में विस्तार पूर्वक लिखा है और उन्होंने वीर पुराण ज्ञानियों में लिखा है इस प्रकार से इनके कल्कि भगवान में हमारे शक्तिमान पुराण में वर्णन हो चुका है अतः आप हिंदी और संस्कृत का कल की पुराण प्रकाशन करते हैं तथा उन्हें भी संस्कृत का अनुवाद लोकप्रिय पुरुषार्थ आसानी से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ये कल की पुराण हमारे ऐसे पुराण हैं जिनको बार बार उच्चारण कर उच्चारण करके भी भी हम उनको ज्ञान नहीं हो पाता ऐसे हमारे जगत संकेश्वर श्रीमद गीता तीर्थ स्वामी भगवान द्वारा उनके गुरु थे और उनके गुरु होने उनके चरणों में बार बार कोट कोट प्रणाम करते हैं उनको नमन करते हैं उनके बताए द्वारा रास्ते पर उनको ज्ञान मिलता है उनका जीवन उन्होंने अपना जीवन यापन करके उनका श्रोधार आज्ञा का पालन किया ऐसे श्री कल भगवान को हम बार बार नमन को और श्रीमती महादेव तीर्थ स्वामी द्वारा कल की पुराण के दिया कि प्रस्तुत पत्र आपको सुनाया कल आप इससे आगे की कथा बताएंगे और इसे कल की भगवान